Summon, I'm a demon, I'm a you assuming I'm a human What I gotta do to get it through to you, I'm superhuman, innovative, and I'm in J'ai quoi comme devoir Frère, laisse-moi l'ordinateur, s'il te plaît. Ah, Ah Ah Ah Quelle découverte incroyable Une pierre qui date de l'époque gréco-romaine Quelle découverte historique Oh, ça pue ah Bouh Ha Elle a peur Ah Allez, pour fêter ton anniversaire, bois ton premier shot. Ah, merci.